o Esperanto pode ser incluído na grade curricular do ensino médio. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Embora o idioma seja universal, pouca gente conhece. Você pode não ter entendido, mas esse idioma existe há 130 anos e já é falado por mais de 3 milhões de pessoas no mundo. O Esperanto nasceu para ser universal, permitindo a comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades. No Brasil, ele tem atraído para a sala de aula jovens e adultos com diferentes interesses. Washington decidiu aprender Esperanto para se comunicar melhor nos negócios. E agora, nesse momento em que eu estive com os japoneses lá em Manaus, foi muito mais fácil entender eles em Esperanto do que em inglês. Já André entrou na aula por curiosidade e influência da família. Minha mãe e minha avó sempre gostaram do Esperanto. Minha avó estudou um pouquinho, minha mãe estudou um pouquinho mais, mas elas não tiveram muita oportunidade. E agora que eu estou tendo, nessa aula maravilhosa com o professor, estou aproveitando aí para aprender o Esperanto. O Esperanto é uma língua centenária, mas só nos últimos anos, com a maior divulgação, os brasileiros começaram a se interessar mais pelo seu aprendizado. Tanto que está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que inclui o idioma como disciplina opcional do ensino médio. A proposta já foi aprovada no Senado e está em discussão na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Na Universidade de Brasília, por exemplo, uma nova turma foi aberta neste semestre e o número de alunos cresceu quase 100% em relação ao período anterior. O professor, um apaixonado pelo Esperanto, diz que não é difícil e que em dois anos dá para falar a língua com fluência. O aprendizado é relativamente mais rápido do que as outras línguas. Diríamos que uma língua nacional, a mais fácil de todas, talvez possamos citar para nós brasileiros, pelo som, o espanhol. Diríamos que o Esperanto se aprende em um décimo do tempo que você demoraria para aprender o espanhol e se tornar fluente na língua. Também na música e na poesia, o Esperanto conquistou seu espaço. Esse maestro, que aprendeu o idioma desde criança, faz concertos na língua que os estudiosos esperam ver um dia como a segunda língua de todos os povos é muito bacana você poder viajar pelo mundo e encontrar pessoas que conversam com você de igual para igual, sem um dos dois estar em desvantagem por, porque fala menos a língua que o outro está falando, né? Ou até mesmo que fale um, um melhor do que o outro, mas são os dois falando uma língua neutra. E essa neutralidade torna todos nós amigos com mais facilidade, né?